olen näille jollekin yrittänyt selittää, että tota, minä, mitä te tarkoitatte kasvulla. On huomioon arvoista, että maisessa pääomassa tiheään esiintyy kasvun käsite, mutta hän, meillä on kaksi kasvua. Ekstensiivinen kasvu ja intensiivinen kasvu. Tämä on Ja, ja kun, kun esimerkiksi kun, kun sitten sanoi siitä neuvostoliitosta, mitä se aiheutti tuhoja ympäristölle, se johtuu juuri siitä, että se johtuu juuri se ekstensiivisestä kasvusta. Suunnitelusta ekstensiivisestä kasvusta, joka tuotti sen, että, että neuvostoliiton saappaat pystyy tuottamaan 400 000 miljoonaa paria vasemman, kadan, vasemman jalan saappaita. Se, se on ekstensiivistä kasvusta. Ja, ja, ja kannattaa kiinnittää huomioon, että, että DDRn TV-akatemian johtaja Georg Klaus, joka oli Dachau keskitysleirissä ja kaikkea sen sellaista, hän äh, kritikoi DDRn ekstensiivisen kasvun politiikkaa ja sanoi, että se mitä DDR yleensä ja sosiaaliset yhteiskunnat ja ihmiset tarvitsee, ei ole ekstensiivinen kasvu, vaan intensiivinen kasvu. Ja intensiivissä hän sanoi, että ihmisyhteiskuntien pitää opitella jäljittelemään biologian prosessia, koska biologisten prosessien ominaisuus ei ole ekstensiivinen tota, minulla on epäkiitollinen tehtävä puheenvuoro, on pyydetty paljon, otetaan tästä kaksi ja sen jälkeen te vastaatte ja lopetamme tämän osuuden. Keskustelua jatkuu pitkin iltapäivää. Sinä ja sitten Joo, minä no, palaisin vielä tuohon Hannutaan vielä alkuun tämän käsitykseen. Mä en nyt puhu mainoksesta hyvin paljon. Mä tiedän että sinun sanoa, että Hannutaan ehkä ainoa samaa mutta se, että se on vaikeasti lyöttävissä. Että niin, niin on hankalaa että se vaatii valtavan tiedon käsittelyn Mutta sitten tämä niin sama ongelma Martin tutkimuksessa liittyy internetkieleen. Niin Hän niin, niin, heitteli jatkuvasti sitten Torkmanille tästä englannista. Se on ihan aiheellista. Jokainen, joka ei osaa saksaa, se lukee, vaikka sanotaan, että osaa saksaa ja lukee portaa, lukee rinnalla villoituvasta karhun sanaa. Se, se on kaksi eri teosta. Se on täsmää. Ne täsmää yhteen ja saattaa nykyään lukea sellaisia englantilaisia tai anglosaksilaisia tutkimuksia, joissa käytetään pelkästään englantilaisia säännöksiä. Mutta se on, se on, se on absoluuttisesti selvää, että siitä tulee väärää verrattuna siihen saksalaiseen. Sen lisäksi siksi korkeita mutta kun kaikki varmaan päävaliokunnassa todellinen tai samaa mieltä siitä, että nuorisossa nuorisolta kyseenalaisti hyvin fundamentaalilla tavalla, tavalla kapitalistisen järjestelmän. Ja nyt kun lukee siis sellaista niin kansantalousoikeuksen tutkijoiden teoksia, niin jossa käsitellään kapitalismia, ja varsinkin sellaisia teoksia, jotka popularisoivat kansantalousoikeuksia, ja siellä tulee jatkuvasti esille sellainen käsitys kuin terve kapitalismi. Se esiintyy muun muassa sitten kohdalla. Mä rupesin miettimään, että mitä se tarkoittaa. Mä keräsin kaikki ne kohdat mielessäni, niin joissa, joissa siis kritikoidaan ähm, tai kapitalismia. Ja minä rupesin miettimään, että mitä sitten jää jäljellä. Käsittelen, että ei ole mitään jäljellä koko kapitalismia. Siis toisin sanoen, että siellä kokeilla ei tarvinnut käsitys terveestä kapitalismista. Kortmanille mä että sitä on vähän korvattiin se kysymys, että eikö se ole utopia? Ei, onko terve kapitalismi utopia? Joo, Pekka Kielinen. Mä tuota, oikeastaan siksi tulin tämän, tämän tuota, keskustelun kommentin, niin enemmän, että Mua kiinnostaa se rajapinta. että on myös taloudellisen koulutuksen käynyt niin kuin, niin kuin sinäkin. Niin, että onko tästä Marxin talousteoriasta jotain antia niin kuin tavallaan talousen keskusteluun tänne päälle. Niin Mä sivutan nyt nämä filosofiat ja poliittiset. on vähän omat omassa nähdessä. Ja, ja, ja toistan kysymyksen, mitä se vedit sen siinä, että että kriisit kehittyy pelkästään täältä eksogeenisistä asioista ulkopäin, joilla joku sokki, vaan, vaan ne on sisäsuojelusia, niin sanotusti ja, ja siitä se pointti siihen Marksin käsitteeseen voiton suhdeutuminen laskuteemisiin koska John Robinson muun muassa kommentoi niin, että se ei päde, koska se se on, hän on vanha taloustieteilijä niin, niin ajattelee sen niin, että se tarkoittaa niin kuin jatkuvaa laskua, eli ikään kuin kunnistumista. Mutta, mutta kun se Marxin pointti oli laskutendenssin laki, jonka synnytti sen laskutendenssin tämä pääomavaltaistuminen, joka aiheuttaa voiton suhdeluvun laskua, eli, eli annon tähän ekstensiivisen kasvun Joo, mä sanon sen. Pakko tiivistää. Joo, joo mutta no mä sanon tämän että, että, että, että, se tavallaan oli niin se kriisimekanismi, joka sinne oli sisäänrakennettu, eikä alipuolustusteoria, joka vain oli seuraus. Niin se kysymys, että niin kun hän oli sitten vastatemassa niin se kysymys siitä, on yleisemmältä kannalta, että vaikka jokainen yksityinen henkilö toimisi eettisesti oikein ja järkevästi rakaisesti, niin niiden toiminta on synnyttää semmoisia prosesseja, kuten kriisiä, joka ei ole kenenkään toivomana. Tämä on jos me sanotaan ympäristökeskusteluun, niin jos jonkun pitu on tähän, mutta voidaan toisin Selvä. Tuota, teillä on nyt erittäin tehtävä. Vähän aikaa ei ole kysynyt lyhyesti vastaan Pekka Tiaiselle ja totean, että minusta siinä on kiinnostavaa. Ehkä ei ole toteutunut se Falling Rate of Profit, ja John Robinsonhan siitä keskusteli tosiaan, mutta tälläkin hetkellä pääomatulojen kansantuotos on raju suuri maailmassa. Se on lisääntynyt kaikkialla maailmassa hätkähdyttävän korkeaksi ja se on yllättävän hyvää tuottoastetta pääomalle. Voi kysyä, että jos pääoman nyt kaventuisi jollekin historiallisesti normaalille tasolle, se tarkoittaa sitä, että pääoman tuottoaste menisi erittäin matalaksi kyllä tässä minusta on aineesta keskustelua ja kiinnostavaa, vaikka se mainstream-ekonomiksen tulkinta on, että nämä kriisit on enemmänkin puhtaasti rahoitusjärjestelmään liittyviä ongelmia, joissa taustalla on tämä too big to fail, joka on ikävä, vaan tämmöinen pitää kääntyä veronmaksajan puolelle, kun pankilla menee huono. Se on niin ikävä. Niin, se on niin <laughs> ikävä. mä silti, mä en kommentoi tätä sitten luen englanniksi niillä ne, ne, ne teoksia, niin mä en usko, että joku ongelma kuitenkaan pelkästään on tämä englannin kanssa, vaan kyllä siinä on myöskin se, että mä en sitä Hegelia ole jaksanut sillä tavalla opiskella, mutta Hannu, mä oon lukenut kyllä jossain määrin filosofia, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, mutta ne on kaikki hyvin erilaisia filosofia. Se on jokaisen merkonomin peruskurssi. Näin. Ja tuota, terveyskapitalismista mä en kyllä ymmärrä. Mä en muista käyttänyt sanaa kapitalismi, mutta substanssi kai on se, että minä uskon kapitalistisen järjestelmän elinvoimaisuuteen, en pidä sitä hyvänä, mä sanon, että se on tehokas. Se on paras koneisto, mitä ihminen on keksinyt materiaalisen taivaallisen elintason ikään kuin kohottamiseksi, mutta se voi olla äärimmäisen eriarvostava, siis, siksi se ei ole sellaisenaan moraalisesti hyväksyttävä, vaan mä ajattelen, että meillä pitää olla laaja hyvinvointivaltio. Toisin kuin Hannu, niin mä luulen, että valtio ei pelkästään kapitalistin lakeja, vaan hän voi tehdä... tehdä ei, se ei, muuttuu työväenluokalle. Tuota, että me voimme luoda sellaisen järjestelmän, jossa, jossa ihmisillä annetaan koulutusta ja perusturvaa ja ja, ja, ja on säätely- ja makrotalouspolitiikkaa. Ja siinä mielessä että mä uskon, että se sosiaalinen järjestelmä siis nimenomaan pohjoismainen. Pohjoismainen malli, minusta niin se on aika hyvä. Mutta mitä on... ollut? Ei, ei, ole vaan jatketaan aiemman päivänä keskustelua. Miten siinä on takana? Tuota, mä, mä sanoisin tässä, että tuota, mä en toi, toiminut Marx, toi Marx, mikä toi, Sixten uskoo, että mihin taustalla, kapitalismiin vastaan markkinatalouteen, ruumiin yleisasumuksia tuota ja mihin vielä, ihan sen elämään pohjoismaisen malliin. Mutta tuota, mä ajattelin, mä ajattelin, että kun me kumminkin vielä elämme tässä ajassa, eli kun olemme siirtyneet siihen sun, sun ikuisuuteen, niin tuota, kannattaa muistaa se, että maailma toimii tällä hetkellä ja on olemassa tällä hetkellä kapitalismiksi. Ja sen asia, tämän tosiasian nimi on globalisaatio. Ja, se ilmenee muun muassa sillä tavalla hyvin kurjasti, kun me katsomme, mitä nämä herrat tässä kommentissa manifestissa kirjoittavat, niin, niin äh, se mikä se, mikä oli totta eh, Englannin teollisuus 1840-luvulla, on tällä hetkellä globaalisti totta esimerkiksi siis Bangladesissa. Että, että siis, se, se, vaan, se kapitalismi on, niin se on globaalisoitunut. Ja se ilmenee sillä tavalla, että tällä hetkellä, milloinkaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut luontoa koskevan tiedon puolesta, tuotan käytettävissä olevien tuotantovälineiden puolesta ja kommunikaatioiden puolesta, siis immateriaalisten ja myös materiaalisten kuljetusvälineiden puolesta, niin mahdollista kuin on nyt. Järjestää joka ainoalle ihmiselle vettä juoda, ruokaa syödä, kunkka nukkua ja lukuja kirjoittaa. Se ei ole milloinkaan aikaisemmin ollut niin mahdollista kuin se on nyt. Eikä milloinkaan aikaisemmin se ole ollut ideologisesti niin mahdotonta kuin se on. Tämän reaalisen mahdollisuuden ja sen ideologisen mahdottomuuden välinen ristiriita, sen nimi on kapitalismi. Näin on. Okei, okay, kiitoksia.